várias vezes, velho. Opera! Olha, olha o Taco, olha aí, ó, aí, ó, aí, ó, foi o ó, o Taco tá jogando o jogo da fúria, olha aí, recurso, né, <laughs> recurso, é recurso, velho. <laughs> Você vê o Taco moralmente abalado, né? O Taco teve que pensar cinco vezes se operar ou não. Passou um